sawirka halka aragtaan waanan caadaystan ceebta canjarafada harti gaar ahaan majeerjeen halkaa ii jooji waaryaa walaalo manigaa harti caayay manigaa majeerteen wax ka sheegay walaalo ma inta yar aan idhi baridiina yar buuran ayaa cayaad ka soo qaaday walaalo ya xagga damba laandheeraa ka tirin baan nigu idhi walla iga tinniman caayin ma garanays waban ammaanee ya ninka waxa la yidhi wuxuu ka mid yahay wariyayaasha buskuldhiiqa ee maamul goboleedka puntland yah waxaan arkaya ninkaas oo y lagu sii qar xabaalaha lagu dartahaya halkaa idhig ariya raggu xabad waa geeyaan laakiinse lagu sii qar xabaalaha lagu ridi walaalayaal arrinkaasi way maganaysa way gu gef caddaana gef badhib way maganaysa midda kale maxaad gu habaaraysaa walaal inaan xagga dama laandheere ka timi baan inii sheegay ma intii yaradaan ii sayd cabdullahi xasan lama kaftami jir baad ka xanaaqday aan ii magaranaysa inta habarmeejeed halanaashiyaa magaranaysa iyagaa iska leh ya intaa cid walba way iska og tahay muuqaalka la ignoo saar ninkan karbaashi maaye anigu sidaba dhaawaca ma aqaano qofka dhaawaca kagama taga meyd ahaan baan uga tagaa may garatay waxayguna iska ma suuroodee xaqiiqadan indhaha dadka ka saara waad gartay soo maa kanalka subscribe saar haddaad igu cusubtay weeyaan haddii kalena muuqaalka la saar muuqaalka marka ku soo gaarana bejka ka sheer garee anigu bej kale ma lihi bejkaa cusub ayaan leeyahay sideed soddon ayuu maraya bejad kale o dhan waa ninkan hadalladiisa waxaa ka ahaa waar waar idaada bowa miyaad fool xun tahay deeska hayatas maxaad isu qarinaysaa miyaa la carabtaa wala baqaysa miyaa halkaa gaadhiga igu waabi reerkii majeerteen loodhan jir ninba waxbaa kar ku haya waxaa kar ku haya war ninka shaambadan baryo culusu nigu dhajiiyey yaah wejigiisa tusaa wejibasa toosh bay saa raadinayaan way qujuqujanayaan waad fool xun baad u egtay bahal waa runtaa haruanu fool quruxdaba qaado adigu oo banaanada la gal hadday wax kugu taraysa quruxdi ya malaa quruxda xagga dambe taqaana walaale ya xagga dambe laakiinse haddii hadalka foolxumada ee ka dhawaajisay aan isku dhibo oo aan kaba jawaababa horta ragga quruxdoodu waa laba meelood in ninku wax iska celin kara marku goob dagaal joogo oo wax feeri kara la dili karo waa midda koobaad iyo in ninku marku xaajiyadiisa sariirta la joogo magaranaysaa u difaaca xidhan karo oo aan laga soo cabanin war walaalow labadadaaba labadaaba anaanka taariikhda sooyaalkan ku leeyahay meel lagaga soo cabanaya ma arag laakiinse raggu markay xanaaqo had ya jeer waxay yidhaahdeen war waanu gacan fudud nahaye hana kalifin anigu maanta adiga waxaan ku leeyahay war waanu hoos fududnahaye hanagu kalifin inaan la soo baxno halkaasaa soo dhigno huulaale iyo magaranaysa horaq iyo magaranaysa waridaad baa iskale inaan <laughs> hana kalifin adeer ya iyaan xaalna qabanayni sidoo kale hadal la dhegeyso maamud caalinka isagoo ku dhigan maami amaan gabadhii boqortooyada oo khadra ka soo hadasha isagoo ka laalaala war gabadha uga halkaa ii jooji gabadha uu leeyahay waridaad baa maagameed garanaysa waa gabadhii iimeen kale ayd ee garawa ka soo lahayd hartiyow ilaa aan muuse waso oo dusha uga baxo wallahi inaan nasanayn haa ka odhanayn gabadhaas ayuu ku leeyahay gabadh boqortooye ah oo maamo ah ya what is the meaning mamo warni maamooyinkiin waa maamooyin qabqaalo leh weligay maamo leh ninba odaybaan wasaya hargeysa jooga waa tiigu horreysaan arko waxaaba igaga sii darma sida gacanta leeda sidaas ah raacinayso war walaalo gabadhan anigu maan caayine yaa waxaan ku idhi waxbaa ku shidaya habeenkii maalintii soon yaa waan u nasteexeeyey maadaama maamadaas lagu weynaa oo xaaladeedu xaaladeedu ay daran tahay oo tree plus gas dareemi garanaysa eh, covid nineteen xagga hoose uu kaga dhacay islaantaas anigu ah, arrimaha ka duulaya maadaama diirkii soomaalinimo iyo diintaay naga dhexayso <laughs> waxaa ku yihi maamo waa lagu shidaya habeenkii maalintii soom ha lagaa badbaadiyo imaankii alla kee qari oo salaadana badso intaad odhan lahayd walaalo mahadsanid waana badbaadisee ayaad ku leedahay boqortooye maamed cayde atan anuu boqortooyo dadka xaggaa uga qooqaysa maanaan arage may garate arrimaha kale ninkaa kula yaaba waxaa ka mid a ah wuu suuroonayay waxaan nin maxamuud saleebaana allame nin caasha ayaan waa wiil ma jirteeno maxamuud saleebaan iyo cusmaan maxamuud aa kula hadlaaya boqortooyada reer qabdheedka ukaadi niyow adiyahe waxaan ku ihi suuroonine ama maxamuud saleebaana lagu yidhah ama baryacuur saleebaana lagu yidhah ama faadime maxamuud ha lagu yidhaahdee walaalow miyaan ahayn raggan sheegayso ragga ay riyuu ka dhanaansadaan magaalada garowe dhexdeeda <laughs> walaahi maad fahmin majeerteenku waa nimanka keliya soomaaliyeed ee macarriyahoodii ay usoo hartegayaan guryaha ka soo garaacaan gaaw gaaw gaaw gaaw mee qabsh mala dhegeyso garow ari baa laga jooginayaa waxaa fiir debaaka moodaysaa inuu qof qarqaraacayo goortaa fidhidna waxaan ku yidhi hadduu ilaahay ku iimeeyo qofkaasaa qararaacaya barooyi alla yaqaano miyo aniga waa dad caadi raalli ahaada wallaahi waan dhaartee muuqaalkii eh, indoor ayaan jaray oo qosolkii baan joojin kari waayey markaas dadku kula yaabayaan waxaa ku qasday baad garanaysaa nimankii majeerta dhibaata haysata cid walba way ka dhanaansanaysaa awal ma ogeyn iyagoo bini aadamka ka carara rag iyo dumar badda ka carara majeerteenku imanka adhig iyo xoolii baa usoo shaqo tegin magaaladii garow <laughs> waxaa guryihii ku garaacaya majeertaagi ri <laughs> nin weynoo garya gafuurle gurigiisa iska jooga baarri baa ku garaacaysa gaw <laughs> wuu baqaya waxa sida xooggaa u garaacaya waa maxay bur buu soo qaadanaya ama qori buu soo qaadanaya bow waaya bow siduu wardiga caawa usoo galgalanay ayuu figsina mise riba meesha oh. <laughs> ah, nimankii gale waa dhibaata haysata maalin adhigaa kusoo ruqaansada guryahooda maalin lo-oda maalin geel geel baba haysta geel waa kuwa wel geel ya wariyihii baa ka dhanaansada iminka intaa baan soo fadhiistay buu ku leeyahy nin maxamuud salaymaan ay dee waa taa waan kuu jeedaa nimankaa riyuu eryanayaan baat ee adhigu guryaha ku garaacayaa baat xaggaan anagu jooga horta mabaqad jirta khayrkaa iska soo celi horta horta arigaa iska soo celiye bay garateen waxyaabaha kalaan kula yaaba waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi inaan share out kuu sameeyo adu iyaad u baahanta bage okaadi hadalkaa markuu yidhi haddana wuxuu sii raaciyey waa nin madeerayaal war luuqa uga geeya war muuqaalka iga geeya war ninka u dira in hadalkii hore aad tidhi in inaan ayaan doonayaa micnihiisu wuxuu noqonayaa hadalka dambe aad tidhi arwada luuqa uga dira <laughs> tusaale ahaan bagekaaga aad hadlaysay waxaad samay u fiirso bagekaaga ad igala hadlaysay waxaad samaysatay labadii kun iyo koob iyo labaatankii bishii january toddobiyo labaatankeedii halkan la eg ya markaa imse san samaysan yahay labadii kun iyo labaiyo labaatankii iyo labadii kun iyo saddexiyo labaatankii laba san iyo jarjar ayaad ayaad soo dhex fadhida meeshan gebigaagaba sideetan falawrsna wada haysataa taa micnaheedu waxay tahay muddo saddex sano iyo jarjara ku dhowaad afar sano ayaad ka dhex qalinaysay baraha bulshada muddada caad ah hayse barida way la wareegaaleysa <laughs> waxaad heshay siddeetan kun oo flowres baad heshay waa beejkaaga qarna ma garatay horta marka horeysa aan mid ku saxe anigu youtuber baan ahay facebooker ma yihi gebigeyga beejkayga aan kaala hadlayo waxaa samaystay xalkan leeg waxaa samaystay labadi kun iyo saddex iyo labaatankii bishii january Eh, labadeedii weliba aan kuu saxee sidaa markaan u sameeyen waxba soo gelgelin jirin laakiinse waxay igu kalifay eh, bejaj magacayga lagu samaysto si waa lagugu dhibaataynaya darteed baan u samaysta labaatankii cishe u dambeysay ayaan dadka u sheega bejkaas ayaan leeyahay labaatankii cishena maxaan ku heday waad ujeedaa afartan kun ku dhawaad afartan kun bayaan helay muddo labaatan cishe ku dhow oo aan dadka tustusay ayaa ku dhawaad afartan kun helay adiguna saddex sano iyo jarjar ood beridaada la wareegaalaysanaysay ayaa siddeetan kun heshay haddaan dhanka youtube-ka u dhaqaaqo weliba wariyana waad sheeganaysaa youtube-ki ugu horreeya aad samaysatay waa kan waxaa ku qoran wariye maxamuud fantastic waxaa ku saartay subscribe koob iyo toddobaatan qof baa ku sheegtay boqol qof xitaa kumay saarin waad ka qaxday haddana waxaad samaysatay youtube kale ayaad samaysatay waxaa ku saartay qar dhameeriya wey qar dhameeriya waxaa ku saartay laba kun iyo sagaal boqol ayaa kuu saartay laba kun iyo sagaal boqol oo keliyaa kuu saartay muddo dheeraad baryahaaga wareejinaysa <laughs> wariyana waad sheeganaysa wariyaha puntland ugu rugo cadaasan saa filayo yaa adiga iska daaye ninkaas ma taqaanid kabtan laxda yah ayaan youtube-ka aanaan isku subscribe ahayn foolxumadan arkayso anigoo foosha xun leh ayaa kan kabta kabtalaxda la yidhahda qurxulowga ad u taqaano maaragtay ayaan ka sabskribe badanahay isagu wuxuu haystaa laba boqol oo kun muu gaana xitaa boqol iyo sagaashan iyo xoogaa buu haystaa halka aniguna laba boqol iyo lixdan kun aan haysto weliba foolxumadaa dartidaan ku helay bal ka war wejigaa daxaa soo dhiga ka war ya ka soo gudub anigu ma jecli qododuruuriga iyo waxyaalaha inaan ka hadlo subscribe-ka iyo like-ti qayb qododuruuriga ka mid a ah ayay ka mid tahay laakiin se adaa igu kalifay may garat midna waa kuu sheegayaaye annaga iyo ragga riyuhu ay guryaha kusoo garaacayaan ilaahay oo meel hana soo wada joojin aakhira iyo iftiinka midna ma sinin masaakiin yar baat may garat inta la laascadood bay ayaa suwakroon iyo bari maxamuud baa soo ruqaansatay ilmaad ariga guryaha inagu garaacayo ku ruqaasana <laughs> <laughs> oo iska celiya maxaa koo jacadaa xoraysan guryihiinni baa rigeynigu soo weerarayna ya masaakiin baa tiin waxma kuu sheeganiyow yaan kaa dhanansanine akhasta qarso